Merhaba, merhaba, merhaba. Jesus Kanalımıza tekrar hoş geldin. Hoş Bugün Anıt kabiri ziyaret eden liderler, liderler. Evet. ona tepki veriyoruz. Evet. Biz Dünyadan de... mı? Ya da Türkiye'den. No, Türkiye'den olması lazım. Dünyadan değil. Dünyadan, Japonya, Japonya Oh, okay. Japonya prens, prensesi. Mikasa. Mika, Miku, Misa. Mikasa. Sukasa. Mikusu. Mikasa. Mikusu nereden gördün? <laughs> Neyse bir diğer geçelim arkadaşlar. Evet. Japonya prensesi. Anlıyorsun. Putse mi? Oh, okay. Orcun, Orcun ne? Jordan. Wow. Jordan. Oh, okay. Jordan. Lübnan. Lebanon. Başbakan. you remember that? Lice Whiskers. USA. Oh, Joe Biden. Joe Biden. Okay. Ask him. Did you ask Wait, this is Joe Biden. Uh-huh. How is this Joe Biden? What the fuck? When he was uh, probably uh, vice president. Doesn't look like Joe Biden though. I mean, look. Well, like, A, dziękuję. Siedzę, Barack Obama. Wow. Saygı. Gerçekten. Oha. Okay. Oh, okay. Aha, Oh, Pope Francis. Wow. Nasıl olabilir G what? And Okay. gelsin. Wow. Oha abi. Saygı. Çok büyük bir saygı. Gerçekten. Yep. yep. Wow. Okay. Elizabeth. wow. Anıt, anıt kabiri ziyaret um, edenlideler. Evet. Yapacak sıfır görene kadar barış